Su caso se da con cierta frecuencia. Mm. hay una recomendación, eh, digamos, generalizada de que la natación es estupenda para, el dolor de espalda, cuando tan estupendo puede hacer otro tipo de actividad física. Siempre es más importante la forma que el tipo o modalidad. Por ejemplo, yo conozco bastantes casos de personas que tienen miedo al agua, que piensan que cuanto más nadie mejor para, su espalda. Y lógicamente que no tienen una buena técnica. Estas personas, después de una semana, dos semanas nadando, les duele más su espalda. Entonces, no se trata de un tipo de actividad física, se trata de la forma de cómo hacer la actividad física. Mm, si tenemos una espalda que está dolorida, tenemos que hacer una actividad física, eh, digamos, moderada, continuada fundamentalmente, con, una progresión, eh, digamos, sistematizada y que mejore lo que es el tema de la coordinación, equilibrio, la estabilidad. Esos son, digamos, los eh, objetivos de realizar una actividad física, pero más que el tipo de modalidad, lo fundamental es la forma como hacer la actividad física. Perfecto.